Thank you. Зима. Прекрасное время года. Я очень люблю зиму. Волшебное время года. Все вокруг белоснежное, сказочное. Чудесное предвкушение Нового года. Однако чего-то не хватает. Хм. Стоп! Мы ж про елку забыли. Срочно надо исправлять. Одному мне не справиться. А возьму-ка я с собой сугроба. Влад лучше всего подходит на роль помощника в этом деле. Ну все, бегу за ним и валим в лес за елкой. Сурка Продакшн представляет Спасение Нового Года! Дружище, нас ждут великие дела. Мы забыли про елку. Блин, точно. А где мы можем найти хорошую елку? Конечно же, в лесу смерти. Так что погнали. Берем самую крутую. Надо осмотреться. Рэй, я кого-то нашел. На карамбуля он не похож. Эй, бродяга, ты кто? Где я? Лес смерти, мир ПКХД. Блин, а какой год? 2023 на носу. Как я сюда попал? А ты откуда? Я из 2053 года. А как ты сюда попал? Я сам не понял. Я пошел, как всегда, за елкой, и тут бац! И какая-то фигня типа портала. Меня туда засосало, и вот я здесь. А, порталы? Обычные дела. Постоянно с порталами происходит какая-то фигня. Ну что, придется тебе помочь. Кстати, тебя как зовут? Меня зовут Ер. Меня назвали в честь моего деда. Его звали, наоборот, Рэй. И он был крутым чуваком. Ну здравствуй, внучок. Похоже, я и есть тот самый Рэй. Офигеть. Ну что ж, надо искать какой-то портал. Возможно, он еще открыт. Но я в этом сомневаюсь. Яр, знакомься, это Карамбули, мои друзья и местные жители. Приветствую вас, Карамбули. Ну что, Яр, как там в будущем? У вас там, наверное, круто? Нет, друзья, у нас очень большие проблемы. Во-первых, ПКХД попал в Даркнет из-за того, что Ецаны украли сферу климатического баланса. А во-вторых, на нашей орбите замечен инопланетный звездолет. Наши ученые просчитали, что он прибыл из созвездия Яга. И мы не знаем, что ждать от этих гостей. Я знаю, что вам ждать. Я расскажу вам одну древнюю историю. Тысячи лун тому назад здесь жил великий народ — их цивилизация была могущественной и сильной. Они постигли многие тайны Вселенной, были умны и трудолюбивы. Но в один день все изменилось. Огромный метеорит падал на планету. Они знали об этом, но у них не было сил остановить его. Счет шел на дни. И тогда они приняли решение покинуть свою планету и искать новый дом в созвездии Ияга. Но не все смогли успеть покинуть планету, некоторые остались. И теперь вы их знаете, как карамбули. Удар метеорита был мощным, но он не уничтожил эту планету, и мы выжили. Место, куда упал метеорит, превратилась в лес смерти. Самое удивительное – это то, что между теми, кто покинул планету, и теми, кто остался, существует информационный канал. Мы ментально слышим друг друга. Мы знаем, что наши братья готовят экспедицию, чтобы забрать нас тоже к себе. Скорее всего, как раз в 2053 году они и прилетят, чтобы спасти нас. Но, видимо, они опоздают. Жесть, в это трудно поверить. Но если вы можете общаться, то вы должны их предупредить. Да, я как раз думаю об этом.